Итак, знакомимся. Модуль управления Dixel XC645CX. Модуль управления компрессорами. Так, сейчас покажу, как выставлять э, низкое давление и давление высокое, конденсация. Просто нажимаете кнопочку SET сюда один раз. Вот нижнее значение замигало, стрелочками можете регулировать. 3, 3, 5, 3, 6. Запоминаем следующее. Э, давление конденсации высокое давление, тоже стрелочками регулируется. Вверх-вниз 17. Сет нажимаем, сохраняем. Дальше. Э, можно настроить значит, э, параметры минимальных оборотов максимальных оборотов вентиляторов. То есть, чтобы регулировать эту вот конденсацию. Жмем Set и нижняя кнопка, удерживаем. Вылазит, значит, программирование, пользователь доступ 1. Мы программирование 2 нажимаем. Код доступа требуется 3, 2, 1, 0 жмем. Сет опять. 2, сет, 1, 0. Все, заходим. Все, и бежим к параметрам. К параметрам. Сейчас увижу, я уже не вспомню сейчас. Вот, LSF. Вот от 17 и до 21 барреля. Дальше есть диапазон, значит, у работы вентиляторов. Так. Это, кстати, время отключения вентиляторов, задержка. Это задержка на время включения, по нулям тут стоит. Это диапазон, э, ну, то есть погрешность на выключение вентилятора и включение. 1,1 барреля все. Тут тоже можно вот так вот настроить. Раз. Нажали там, допустим, единичку поставили. Сет сохранили. Все. И выход сета, верхняя стрелка жмем вместе. Все, вышли.